Assalamu alaikum. This is for the 2005 SKZMDC batch who has just graduated from house job and is now progressing inshallah onwards with their professional and personal journeys. And some of you have asked for advice so I thought I should record something. For professional advice, uh, be a rigorous doctor. It's attention for detail which makes a good clinician. Uh, in any any field that you may choose. Uh, please always listen to your patients. Uh, physically examine every one of them properly جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کسی وجہ سے بیٹر لکھا ہوا ہے اس کو فالو کریں ٹھیک ہے پرسکرائب اونلی ریکوائرڈ میڈیکیشن شن the pharma industry do not encourage them don't take from them what can only be classified as malpractice don't don't indulge in that کافی مسائل ہیں ہمارے میڈیکل فیلڈ کے اس ایشو سے related break the chain break free of دسکرانہ بلیو ان دیٹ اور اور fame and money will just come follow you ان شاء اللہ دوسری بات پرسنل لائف ہے شادی وقت پہ کر لینا بوائز اینڈ گرلز بہت ٹھیک ہے پرسنل لائف کو بھی ایکولی ٹائم دو پیرنٹس کو ٹائم دو آگے جب فیملی بڑھ جائے گی تو گھر پہ تو دیں ٹھیک ہے ساری چیزوں کو بیلنس میں لے کے چلیں گے تو ایک ہولسم لائف ہے اگر صرف ڈاکٹری کر لیں گے اور ذاتی زندگی کو توجہ نہیں دیں گے تو پھر مصیبت ہے اگر صرف ذاتی زندگی کے اندر گھس جائیں گے پروفیشنلی پروفیشنل ایکسلنس نہیں لیں گے تو مصیبت ہے بیٹے بیلنس کرو بیلنس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا بیلنس کا فارمولہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں نا ہاؤس جاب وغیرہ کے بعد آپ مطلب ہمارے جیسے ہی ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کو بیلنس کرنا آ جاتا ہے زندگی میں ٹھیک ہے اور ایکسپیرینس آپ کو بہت چیزیں سکھاتا ہے بڑوں کے ساتھ سینئرس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے if you get stuck on something اور باہر لائف اٹ سیلف آلسو کافی سکھاتی ہے کوئی کوئی مشکل ہو تو یاد رکھیں کہ you not the only one having this difficulty مشورہ کریں اللہ سے دعا کریں جا نماز سے بیٹھیں قرآن پڑھیں اللہ سے مدد مانگیں اور سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں کبھی کبھار ایسا لگتا ہے زندگی میں کہ بھائی یہ تو بڑا ایک مسئلہ ہو گیا اس سے کیسے نکلیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ نکالتا ہے امی ابا کے پاس بیٹھ جائے کرو انہوں نے وہ وہ چیزیں جھیلی ہوتی ہیں جو آپ کی سوچ ہوتی ہے لیکن جھیل لی ہوتی ہے اور آپ کو یہاں تک پہنچا دیا نا انہوں نے آپ بھی آگے پہنچ جائیں گے ان اور سارا معاملہ ہو جائے گا so with this I give you all of my sincere prayers ان شاء اللہ فار بہت ورلڈس دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کو کامیاب کرے ان شاء اللہ be a good doctor be a conscientious doctor compassionate doctor یہ والے ڈاکٹرس کی کمی ہے ابھی بھی اور یہ والے ڈاکٹرس ہمیں چاہیے باقی جو نوٹ چھاپنے کی بیٹے مشینیں ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے وہ ہمارے پاس آلریڈی کافی ہیں <laughs> ٹھیک ہے تو میرے لیے بھی دعا کرنا ٹھیک ہے اپنے ٹیچرس کے لیے بھی دعا کرنا پیرنٹس کے لیے بھی دعا کرنا ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ حافظ